panahon ng pandemya Online class ang eskwela Lahat ay abalang-abala Oras at kilos ng sandata Tayo ay magsama-sama Ito na ang ating simula Makabago lahat tayo ay aahon Sitwasyon ngayon ay hamon Pangarap ang ating inspirasyon Makabagong panahon sakripisyo para sa asenso Mundo natin ay pabago-bago Hindi natin alam ang kinabukasan Basta tayo ay lalaban Tiwala sa Diyos, yan ang panghawakan Pamilya, yan ang may protektahan lahat tayo magsama-sama Manalangin at manalig lamang sa Kanya Kabagong Panginoon lahat tayo ay eh, ahon Sitwasyon ngayon ay hamon Pangarap ang ating inspirasyon Makabagong